Benvinguts al bar El Nou Racó, el Nou Racó Bolivià. Jo sóc el Carlos. La nostra especialitat és el pollastre rebossat. També servim el pique macho, que és un plat típic de Bolívia, que té eh, vedella, tomàquet amb ous, patates i frankfurt. Podem servir cafè amb llet amb cunyapé, que és un pa de yuca Y formar ya, oh, no, espera.